a tu lado. No quiero una tarde en soledad. No quiero una tarde en soledad. a tu lado. No quiero una tarde en soledad. Crisis viene del griego crisis, que significa separación. ¿Por qué Cris es cortar, ACES es hacer. Por eso es que todo lo que se rompe, que es la crisis, hay que analizarlo. Estamos obligados a analizarlo. Saquen el bisturí. Vamos, Baldini, ¿qué espera? ¿Qué hago? Haz lo que quieras. nunca pensé que iba a caer tan bajo. Volver a la casa de mis viejos fue una de las cosas que pensé que nunca haría. Pero volví. Dejé todo atrás y volví a lo de mis padres. Volví al casillero número uno. Ellos son mis padres de verdad, y lo peor de mi situación no fue volver a vivir con ellos. Lo peor fue que me convertí en la adolescente rebelde que siempre quise ser, solo que ahora tenía casi 30. que dijo que empezaba con la letra D? Todo eso durante el día. Por la noche lloraba porque extrañaba la vida que había dejado atrás cuando me fui de casa. Sentí que tenía que olvidarlo todo. A mis amigos, a mi novio y a mi vocación. Lo mejor que podía hacer era pedirle a mi viejo que me meta en su trabajo y convertirme en una persona común. Nati, ¿qué te parece si hablo a mi oficina para que vayas a trabajar conmigo allá. Lo único que ahí tenés que agachar la cabeza, darle para adelante, ¿viste? Natalia, me olvidé de contarte. El otro día cuando salía de Pilates me encontré con Delfina. ¿Te acordás de Delfina, no? Te manda muchos cariños y la podría llamar por teléfono. Ya que la vas a llamar a Delfina, ¿por qué no le decís del cumpleaños? Ya está por cumplir los 30 ahora. Sí, Natalia, está buena la idea porque, viste, los 30 es una edad muy importante. Así que queremos hacer una fiesta linda, una fiesta grande. Y estaría bueno que vaya haciendo una listita de los chicos que van a venir. amable, papá. ¿Sabías que, chino la palabra crisis también quiere decir oportunidad? Sí, oportun crisis. Tienes razón. Estás por cumplir los 30. El otro día me encontré con Delfina. Haz lo que quieras. Oportun crisis por cumplir los 30. El otro día me encontré con Delfina. Haz lo que quieras. ¡Oportun crisis! Y bueno, cuando creía que no podía caer más bajo, decidí armar un grupo en Facebook con mis ex compañeritos del cole. Y con todo lo que cuesta organizar horarios de ensayo, inversamente proporcional fue la organización de la juntada. En un abrir y cerrar de ojos estaba con ellos, tomando chinar con Cornelius en la casa de mi archienemigo. Había varios grupos, exactamente igual que en la secundaria. La hinchapelota de mi mujer está meta, meta, meta, mandá mensaje preguntándome dónde estoy. El mes pasado fuimos una marcha prohibida, porque nosotros estamos a favor de la vida y en contra del aborto. Vamos a estar dos días en Barcelona, dos días en Roma, un día en París, 60 minutos en Ámsterdam y 15 minutos en Londres. ¿Qué me parezco? Tengo un chico, boludo. Mira, mira, mira, eh, mira, esto es un chabón. No, esto es un chabón. Tiene pito, esto es un chabón. Yo a la bruja le dije que me voy y vuelvo a cualquier hora, así que que no rompa las pelotas. ¿Vos estás de acuerdo con asesinar a un bebito nonato, Natalia? Ah, re exagerada la piba. Copiado, siempre pegado, boludo, qué Siempre te está copiando, Tienes inteligente, más creativo. No hay nada más bajapija que te llame tu señora cuando estás serruchando un trapo. O no, Natalia. Sí. Supongo. Yo seguía sin encajar en ningún grupo, como si esa vida que quería llevar no fuera para mí. Seguramente Jorge ya me superó y está con los chicos preparando la mejor obra del mundo. Aunque lo más probable es que no estén haciendo nada útil. ¿Qué están haciendo, Natalia? No sé. Puso en Facebook que se juntaba con los compañeros de la escuela. Chapi, callate la boca. lo aprovecha que están borrachos. Este tiene plata. Déjate hacer un pibe y estás salvada, nena. ¿Querés coger? Bueno, dale. ¿Qué haces, pelotuda? ¿Sabes lo que cuesta limpiar esta alfombra? No pasa nada, yo te lo limpio. querías. Acá tenés. Mira cómo te limpio el piso, Federico, ¿eh? Mira cómo te lo limpio. Todo esto es culpa tuya, ¿te das cuenta? Esto es mi vida. Es el vómito de una bebida careta que ni siquiera me gusta. No soy nada. Esto, esto no es nada. ¿Qué es esto, Paulita? Una remera, Nati. No, antes sí era una remera, pero ahora... Ahora es un trapo, es un trapo de piso. Y ahora... Yo soy un trapo de piso. Mira cómo limpio con todo mi cuerpo porque soy arte contemporáneo. <laughs> Soy arte contemporáneo. Algo que no van a entender nunca ustedes porque son unos mediocres. ¿Dónde está mi campera? No la encontramos, pero ponete esto mientras. ¿Y vos quién mierda sos? Delphi, Gordi. Tomé el cole. ¿Querés que llamemos a tu novio? Yo no los quería ver más. Pero cuando pensaba que estaba afuera, ellos me volvieron a meter. Pero mi verdadero enemigo aún no ha mostrado la cara. Ellos son como los truenos. Son ruidos inofensivos nada más. a tu lado. No quiero matarte en soledad. A tu lado déjame soñar. No quiero una, déjame a tu